Esto va de nuevo, iniciando. Ja, ¿Creíste que terminó? ¡No! para que Ahora no eres lo único que existe. No creas que eres lo más perfecto, tan solo juego pasajero. Podría mencionar algo relacionado contigo, pero soy un caballero, ya que tú de dama no tuviste nada hacer que digas, esta no es mi pelea, pero ya está ganada, ya está ganada, aunque no nos acerquemos de la guerra hablando, sabes que la tercera está a la vuelta de la esquina, no me creas si lo prefieres, pero ya te destruí en toda la pista, porque ah, no existe veneno más letal que esto, los golpes duelen, pero las palabras destrozan. Ahora, media vuelta y he vuelto a la vida. No existe veneno más letal que esto. Los golpes duelen, pero las palabras destrozan. Ahora, media vuelta y he vuelto a la vida. Ah, a veces no hace falta decir algo, solo con la reacción basta para saber qué pasa, tenlo por seguro. La envidia corroe, pero mal estafa. Hoy en día existe mucho de eso, pero sinceramente solo actuamos ante esto. Para ese ajedrez Necesitas mover para darte cuenta de las cosas al parecer. Puede que vivas en una burbuja llena de lujos y que el gusto te dura unos cuantos segundos. Dos, yo he dicho algunas verdades, eres una zorra. Hasta ahora me parecía que estabas bien, pero me di cuenta de que podrá ser que no tenga todas las palabras a la mano y que al menos se no existe veneno más letal que esto. Los golpes duelen, pero las palabras destrozan. Ahora media vuelta y he vuelto a la vida. No existe veneno más letal que esto. Los golpes duelen, pero las palabras destrozan. Ahora media vuelta y he vuelto a la vida. Se ha cumplido. Como estaba cometiste un error y lo mejor has perdido. Lo mejor has perdido.